Wie sehr hat Gott die Welt geliebt, die Sünder allzumal. Ein freies, volles Heil ergibt Erlösung von dem Fall. Welche Liebe, oh, welche Liebe, dass solches mir geschah. Mein Heiland starb aus freiem Trieb spricht mein Herzen, oh, oh Heiland, du bist mein. In deinem Tode kann ich ruhen, dein Blut macht mich rein. Welche Liebe, oh, welche Liebe, dass solches mir geschah. Mein Heiland starb aus freiem Trieb für mich auf Golgatha. Ihr Seelen, die glaubt, geht hin und freuet euch. Der Herr gibt euch, was niemand raubt, sein eigen Himmelreich. Welche Lieb, oh welche Lieb, dass solches mir geschah. Mein Heiland starb aus freiem Trieb für mich auf Golgatha. O singt vom Sieg durch Jesus, singt ewig vor dem Thron. Welche Liebe, oh welche Liebe, das solches mir